আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ how to create an email account অৰ্থাৎ আমি ইমেইল একাউণ্ট এটা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ ইমেইল সেৱা প্ৰদানকাৰী কেইবাটাও ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ আছে যদিও আমি আজি গুগলৰ জিমেইল একাউণ্ট খোলাৰ বিভিন্ন নিয়মসমূহ আলোচনা কৰিম কাৰণ জিমেইলৰ এটা একাউণ্ট থাকিলে আপুনি ইমেইল পঠোৱাৰ উপৰিও ইউটিউবৰ পৰা বিভিন্ন এপ্লিকেশ্যনসমূহ ডাউনলোড কৰা আদি কামবোৰ কৰিব পাৰিব এইখিনিতে আপোনালোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰক তেতিয়া আমাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিবলৈ সহায়ক হ'ব ইমেইল একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ প্ৰথমে আপুনি মনিটৰত প্ৰদৰ্শিত হোৱা এপ্লিকেশ্যনসমূহৰ মাজত থকা গুগল ক্ৰম এপ্লিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এই উইণ্ড'খন প্ৰদৰ্শিত হ'ব গুগলৰ জিমেইল খুলিবলৈ আপুনি এড্ৰেছ বাৰত গৈ W W W dot Gmail dot com type কৰিব লাগিব তাৰ ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছতেই এই উইণ্ড'খন প্ৰদৰ্শিত হ'ব ইয়াৰ পাছত ছাইন ইন গুগল একাউণ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্ষন্তেক পাছতেই আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শিত হ'ব এই উইণ্ড'খন আমাৰ যিহেতু পূৰ্বতেই জিমেইল একাউণ্ট লগ ইন হৈ আছে গতিকে আমি ইউজ আনাডাৰ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব এই উইণ্ড'খনত আপোনাক ছাইন ইন অপশ্যন দেখুৱাইছে কিন্তু আপোনাৰ যিহেতু জিমেইল একাউণ্ট নাই গতিকে আপুনি নেক্সট বুটামৰ বাওঁহাতে থকা ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰি ফৰ মাই চেল্ফত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ক্ৰিয়েট এ গুগল একাউণ্ট এই উইণ্ডখন ওলাব ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নেইমৰ ঠাইত আপোনাৰ নামটো আৰু লাষ্ট নেইমৰ ঠাইত আপোনাৰ উপাধিটো টাইপ কৰক তাৰপিছতেই আপোনাক আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো পচন্দ অনুসৰি টাইপ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু তলৰ শাৰীত পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিবলৈ দেখুওৱা হৈছে এইখিনিতে মনত ৰাখিব পাছৱৰ্ডটো সৰুফলা বৰফলা নম্বৰ বা বিশেষ আখৰৰ সংমিশ্ৰণেৰে গঠন হ'ব লাগে আৰু পাছৱৰ্ডটো কোনো লোককেই জানিবলৈ দিব নালাগে এইসমূহ শুদ্ধকৈ ভৰোৱাৰ পাছত নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পাছত আপোনাক আপোনাৰ ফোন নম্বৰ টাইপ কৰিবলৈ ক'ব আপুনি ফোন নম্বৰ টাইপ কৰাৰ পাছতেই গুগলৰ পৰা আপোনাৰ ফোনলৈ এটা কনফাৰ্মেশ্যন কোড প্ৰেৰণ কৰিব আপুনি সেই কোডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছতেই আপোনাক গুগলৰ ফালৰ পৰা বেছিক ডিটেইলছসমূহ যেনে আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ মাহ বছৰ লিংগ আদি ভৰাবলৈ ক'ব তাৰপিছত নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰক আৰু পাছৰ উইণ্ডখনত প্ৰদৰ্শিত হোৱা য়েছ আই এম বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পাছতেই গুগলৰ প্ৰাইভেচি এণ্ড টাৰ্মছসমূহ পঢ়ি লৈ আই এগ্ৰী বুটামত ক্লিক কৰিলেই আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট সক্ৰিয় হৈ উঠিব আৰু আপুনি সেই একাউণ্টৰ জৰিয়তে সকলো কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব